aan het antifascisme. En, laten, we die, opdragen aan de onderbroek, want wat een toffe tent is dit en wat voor toffe plek is dit om dit soort dingen uit te kunnen doen. Maar ook heel activistisch bezig. En natuurlijk opgedragen aan het water. Dankjewel. Super bedankt. Ik weet het niet. Nee, dat was niet. If you're not outraged, you're not paying attention. purely selfish materialism. All right, then how do you want to measure it? Where there are other values, you know? What's wrong with this type of ah. materialism? I mean, it's the difference between life and